penyakit ini pamudah saking ibu eba kau sate sate maduro yo soto boyolali nasi gandul konten seri uning bakso sembah nuwun mangga ngibing bareng halo lo lo yang aku bungkus no ya ngin nang Langsap Boyopati pati dange pribadi kaya putrane ro kalo lo lo lo lo lawe eh oh eh lo lo lo lo adipati pati tuban sri laki kok digolek bom pas aku nyelok aku kok aku melengak terus iku. Apa ya iku mimik ya? Nen nen katresna pinangane pambutan saking eh, ya ibu ibuke ya makku sing bako sego gandul pati matur sembah nuwun Ugi dereken sarang damar pula nyampur sari sesarengan Ayu Widya alang saboyo pati marang raden wirat moyo oh wirat oh. moyo sing sayo sing rukun kadange pribadi wirat maya putraniro sira lawe ati pati tukang sriyoning putrane ngati wong pati nalikane uni kapupur ing madyalaga doprang tanding kelawan minajingga ase katresnane wirat moyo Rara Sri uning, sampun katuran sekali tembang silakan Mbak Ayu Widya Sri Uning sampun katuran gelem nggih sampun katuran mengke sak mangke niki ibuke badhe ngesake napa melih ibu, ibu.